おはようございますフォルテです本日はハノンの企画をやっていきたいなと思いましというわけで本日も皆さん大好きハノンそう愛しの僕の恋人ハノン大好きですみたいな感じのハノンをねやっていこうかなと思いましとてなわけで前回の復習前回は1番から3番までしまっちゃうよね見ました知らないって方今すぐ ストップボタンを押してすぐ見るのお願いしますで1番今までやった時はこうやってね指の一個一個のね動作を確認しながら弾いてもらいましたゆっくりめのテンポでね鍵盤が一つ一つ感じれるように弾いてもらったかなと思いましょう今回は456を やっていきたいなと思いますじゃあ、前回とは違うスタイルでやっていきます。まず、4番。ポイントは、右手と左手の意識をやってみまっちょ。登るときは、右手を意識します。 左手に意識を持っていきましょう右手に意識を持っていった場合はこうなります左手この意識ができるようになれば今後に役立ちますはいというわけで一緒にやっていきましょうまず上がりは右手を意識そして下るときは左手 右手8割、左手2割。下るときは、左手8割、右手2割。こんな感じでやってみましょう。じゃあ、ドレ、ドミ、ラ いできた人お疲れ様っちょここで最も大事だったことは改めて言うと指が感じられるそして右手左手の意識を持っていくことができるこれは大事でございまっちょ次はゴリマッチョの5番一緒にやりましょうマッチョこれは裏拍に アクセントを持っていってみよう先生がお店しまっちゃうみたいな感じでね先生の顔をそんなに見ない音音ってなわけで一緒にやりまっちゃうイメージドラソラファソミファ一緒にやりましょう くよせーの3はいダメダメあなた今どうしたか今でしょこでダメダメあなた 指で感じてくださいフィールってな感じでね一緒にやりましょうチョップダメですよチョップ星人たくさんいますよさあいくよせーの3はい ないとこの5番ではこういう方がいらっしゃいましたチョップそして最後の下りの時左手の54535と4がふにふにになってる人たくさんいますよねものすごく左手に意識を持ってやってみましょう 僕と一緒にやるときにこの時にあえて左だけで一緒にやるもいいかもしれませんねはい6番最後一緒にやってみましょうドラソラファラミラで下りが一緒にやりましょうこれはあえて普通に弾いてみましょう今までの 意識を応用して指の一本一本1たす1は2の感じでね一本一本指が感じられるように一緒にやり合っちゃう普通に弾きますよドラソラファラミラ結構早いよテンポ大丈夫それではやりましょうせーの3はい 意外と左手が難しいです5 4 5 3 5このね意識が結構難しいので下りだけ左で一緒にやるのもいいかもしれませんそれではやってみましょう3はい なと、今回の4、5、6も何回も僕と一緒に弾いてみてください。このね、動画を毎日たったの10分ですけども、一緒に僕とやるだけで上手になるかもしれません。てなわけでね、練習前にでも僕の動画と一緒にね、ここにスマホを置いて、僕と一緒にやってみましょう。毎日。たったの10分、1年積み重ねたら、おっきいよ てなわけで本日はこんな感じで堂々終了したいなと思いますたそれではグッバイ見てくれてありがとねよければグッドボ押てなんならチャンネル登録してねゴリマッチョボスマッチョマッチョマッチョマッスルボマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ